В этом видео я покажу, как я построил карьер. Я все время ставил 6 двигателей, подводил бензин. И вот так я все делал. Тут вот была деревянная труба, потому что через деревянную он качает. Тут деревянная, тут деревянная, тут деревянная. Это все очень хорошо, быстро качает. Например, мы бросили уголь. Смотрим. Вот уголь сюда пошел. Вот. Вот он как быстро копает. Мы ну, например, возьмем тут такие чик, золото. Накопаем. Ждем. Как видим, скоро золото придет. Вот золото. Золотая руда. Берем так вот. Как видите, все роет. Он все золото собирает вот сюда. Ну всем пока, до новых встреч, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Тимго 1. Всем пока.